मोदी के मंत्री बोले सेना का महापराक्रम भारतीय वायुसेना ने मंगलवार अल सुबह पाकिस्तान में आतंकी मुख्यालय पर बड़ी कार्रवाई की है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सेना के पराक्रम की तारीफ की है जावड़ेकर ने कहा सेना ने महापराक्रम किया है देश की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाया है देश की जनता सेना के साथ सेना को बहुत बहुत बधाई